kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Wala. Nakakabahan ako. Ah! Gago! Tumago na ba? Malay, malay, malay. Di ba na po? Ay, sige lang. Wala ko yung mga mga ko. Dahil Wala kasi eh. lang. Ah! Dahil ko pinagagat eh. Sakit ito pinagagat. Ako ko pinagagat. Wait, wait. Tabay, tabay, tabay, tabay. Dapat mo Wala lalaki para pag nalang. No, no, hindi rabbit. Dadaan lang. Kinagat ako Lapit mo pa kasi. Mamahit na. Wala na na. Hindi, hindi mo sa. Lapit na, malapit na. Ano ba yun? Wala pa ko. 欢迎回家。